Gol! الشعاب والله يشافي الشعاب والله يشافي الشعاب والله يشافي الشعاب الله الله الله الله الله الله الله الله والله يشافي الشعاب والله يشافي الشعاب سهيل سهيل عزه عزه وعزه ديري ديري الخايمشة فرح كل أم فوق الغربة كل الشلالة صامي سبا كل لي ولد صنجور كشكو البالغ مذكور صوت ولا عاشور بيصير بش لعب نش ذاك البالغ ذاك البالغ